Sėdi buhūras, hatoj, telikas paleistas, nesėdi, žinai, triningiukai dido čia, paloskės, sėdi lablėt, armani, cipūra, nahui, buhūras, žinai, įsipylė sniegą ant stalo, blėt, ant svarsto, stumdo, karočiai, hebrai, žinai, kažkas, blėt, duris, du, du, du, du, blėt, kas čia, kuo, karočiai, nueina, žinai, kas jie, dury, policija, o ką reikia, pakalbėt norim, A keliese esat? Dviese? Nu tai, blėti, kalbėkitės, kas yra.